Причина зупинки. Причина зупинки, що ви за те? У нас проходить операція Патіста. У е, нас Друзі, мої вітання так зустрічайте зашквари співробітників поліції. Це ті співробітники поліції, які вас без причини зупиняють, вимагають документи і не знають законодавства. Що робити, коли ви зустріли таких співробітників поліції? Сьогодні я вам розповім. І так, друзі, розпочинаємо. Зупинка без причини. Добрий день. пустий. Причина зупинки. Причина зупинки, що ви за те? Ми проходить операцію. А це, мабуть, Жак Ів Кусто без жетону. Кажіть документи. Прошу. Документи мої. Можете ваші. Будь ласка, посвідчення водія ви кажіть. Так і кажіть посвідчення водія. Ні, по... водія, посвідчення. Ні, а ви хто взагалі? Перевозите щось контрабанду? Ні. Оружие, наркотики? Ні. цю вигоду. Дякую. І друзі, хочу нагадати, що згідно закону України про національну поліцію, а саме стаття 35, є 10 причин для зупинки транспортного засобу. Спецоперація Батяскав та спецоперація Нюхнюх. -нюх такої причини не існує. Якщо вас співробітник поліції безпідставно зупинив, у вас немає причини пред'являти йому документи. Одразу телефонуємо на 102 і лишаємо скаргу на такого співробітника поліції за безпричинну зупинку. Їдемо далі, друзі. А зараз зверніть увагу на зовнішній вигляд якого-то гопніка, який є чинним співробітником поліції. Зараз ви подивитесь, як повинен згідно однострою виглядати поліцейський, і на іншого поліцейського, який не має жодної символіки поліції, але все ж таки він зупинив водія і в подальшому навіть стверджував, що водій у нас знаходиться в наркотичному сп'янінні. Повний відеоматеріал стосовно даних подій буде в описі. Можна ваше удостовірення? Будь ласка, звісно, можна. А навіщо воно вам? Ви так одеты, что непонятно, хто ви взагалі? Будь ласка. Аваков не запрещают снимать. Я запрещаю. Да. Мои не личные А причина его вести в такого? По-моему, плюнул. Причина... У вас остановка ударенная машина была, да? Да. Тепер уже к наркологу вести. Так, да, все правильно. Причина вести к наркологу є наказ Міністерства охорони здоров'я спільно з Міністерством внутрішніх справ України. Тремтение Подозріння, рук, глаза тремтіння красные. пальців Вам, рук, вам зіниці плюнул, очей не реагують на світло, неприродна блідність. А вы ему светили фонарик? Звичайно. Фонарик. не светили это раз, а во-вторых, я, по- я объясняю, Ну. я позавчера суток прошел. Зрозуміли Я спав Я причину? не Я зрозумів. спал 12 Дуже часов. жаль. Я Ну не ладно, вижу сідайте. лично, у него ни глаза не покраснели, ничего. А вот он стоит без костюма, без жилета, это Встаньте, нормально, будь ласка. да? Ну, якщо ви будете далі своїми діями створювати ситуацію, через яку ви не їдете до лікаря, буде складено протокол про те, що ви відмовились проходити огляд. І так, друзі, я хочу вам показати, як повинен виглядати співробітник поліції. Є однострій, затверджений, головний убор, кепія форма, жилетка, нагрудний знак, шеврони, звання, дублювання жетону. І зараз ви подивитесь співробітника поліції, ну який просто в якійсь кофті знаходився без головного убору. І я взагалі вважаю, що то не співробітник поліції, і з його боку було порушення одностроя, і за це також він повинен нести відповідальність. Ну тебе надо... на камеру. Да мне без разницы в Ну, ви машине своїми сумка. діями я В це машині можу сумка, сприймати ну. як те, що ви відмовляєте. Да вы как захотели, Я вы говорю, так и я поеду, и работаете. что, В машине сумка человека, мне что Я вам сделать? зараз пропоную їхати до лікаря нарколога. Поїхали. Будь ласка, сідайте до нас, будемо їхати Мне до закрыть лікаря сумку нарколога. человека в машине, вот, пожалуйста, вот человек пускай заберет сумку, и мы едем. Я без Пускай проблем. заберет. Вот все, так что мне? І, друзі, хочу вам нагадати, 5 та 6 червня ми з адвокатом Антоном Болтіком будемо проводити тренінг з водіями, місто Харків. Що робити, коли зупинила поліція? Пошагово розбираємо ситуацію від зупинки транспортного засобу до оскарження незаконної постанови. І під час тренінгу ви маєте можливість виграти відеореєстратор. Вся необхідна інформація буде в описі під даним відео. Зустрічайте наступного героя, який зупиняє транспортний засіб і вказує, що причина зупинки е, е, для реєстрації. Але причина зупинки яка? Я вам сказав, автомобіль, який е, е, для реєстрації. Я вам це вже е, пояснив. Ну, вибачте, але немає такої причини Є для зупинки. причина. Немає Є. такої. Є, е, є. Є. 10 причин для зупинки. Коли ви зустрічаєте такого гуру законодавства, одразу телефонуємо на 102. І так, друзі, переходимо до доказів. Очі це не є доказ. Рапорт співробітника поліції це не є доказ. Доказательства є? Будете посмотрите. Нет, доказать, что я останавливался здесь машину. Доказательства. Давайте, предъявляйте, вопроса нет, рассматриваем дело и все. Хорошо. Составляйте на меня Там админ. буде написано пояснення свідка про те, що ви здійснили зупинку даного транспортного засобу. Ну давайте. Саме ви. Так я же вам говорю, предоставьте по 251 мне будь-які фактичні дані, відео. Ви ж говорили, свідки у вас есть. Пояснення в Ну свідка давайте, про- будем знакомиться. Что ж, как, надо ж знакомиться в процессе дела или как? Или потом, когда-нибудь? Я виїхав з двору, Почав перестраюватись. Ви кажете, доказів немає, я пишу постанову. Доказів чого немає? Мого порушення. Як немає? Покажіть. Ну, ну ви зараз поч... ви зараз справу розглядаєте? Розглядаю. Що 251 стаття, будь-які фактичні дані. 251 стаття, будь-які фактичні дані. Покажіть, ну, якщо ви ну, хочете, якщо ви хочете мене притягати, ви без доказів не можете мене притягнути. Бо я ну, завтра приїду на які? А те, що я бачу, що ви рухаєтесь, за що не Стаття 251 Кодекс України про адмінправопорушення. Доказами справи про адмінправопорушення є. Я знаю її краще, ніж ви. фактичні дані посадової особи. Які у вас фактичні дані є? А 252 стаття Кодекс України про адмінправопорушення е, говорить. Ви можете зі мною нормально. Ви можете зі мною нормально говорити. Ви Це на службі, ви кричите на мене. Я не кричу, ви сюди в машині, я на вулиці. І ви так відкрию вікно, я вас спілкуюсь. Постанову будете отримати? Звичайно, Ну так там підпис. Да. Era só. Докази зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення, стаття 251. Але дану статтю необхідно читати повністю, тому що деякі співробітники поліції вважають, що це будь-які фактичні дані і все. Ні, друзі, ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснення потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів, приладів та технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомку, відеозапису, у тому числі тими, що використовується особою, яка притягається до відповідальності. Завжди необхідно фіксувати дії співробітників поліції, тому що це також буде доказ, якщо він відносно вас там порушив процедуру розгляду справи або обмежив ваших правах. Докази це фактичні дані, які можливо в подальшому оцінити і прийняти рішення, і оцінює їх поліцейський під час розгляду адміністративної справи. Переходимо до службового в лапках посвідчення співробітників поліції. Цей поліцейський вказує про те, що в подальшому, якщо ви його зафіксуєте, хтось нажме стоп-кадр і буде його використовувати. Та кому потрібне оце твоє службове посвідчення, яке навіть не відповідає зразку, який затвердив Кабінет міністрів. І камеру якось трошки в сторону, будь ласка, приберіть. Чого це? Чого це приберіть камеру? Службове посвідчення. А це службове посвідчення чи це ID-карта? службове посвідчення працівника поліції. Ну давайте, Просто ви, наприклад, пред'являйте. можете в мережу YouTube десь викласти і так далі. <coughs> Хтось може зробити стоп-кадр, вирізати за допомогою різних фоторедакторів і так далі. І зробити, ну, підробне Добре, шановний поліцейський, я хочу ознайомитися з вашим службовим посвідченням. якось трошки в сторону приберіть, я вам надам змогу. Повідомляйте. Повідомляйте про причину зупинки та суть скоєного правопорушення. Працювання проходять вихідні святкові, плюс місячник заходів понял. Е, пасивної безпеки. Ага. Ага. безпеки, ну ви не входите до цієї категорії. А яка була причина для зупинки транспортного засобу? Зі слів співробітника поліції, у них проводиться місячник. Ну я думаю, можна і назвати цього поліцая місячник. Такої причини для зупинки немає. Законопроектом 2695 колись передбачено було така причина для зупинки, святкові дні та все інше. Але на сьогоднішній день такої зупинки немає. Їх 10 і місячника там не існує. Що робити, коли вас безпідставно зупинив співробітник поліції, без причини вимагає документи та без доказів намагається скласти адміністративний матеріал першу чергу фіксуємо дії співробітників поліції. Це буде доказ, що він без причини зупинив, безпідставно вимагав і. Порушуючи, наприклад, процедуру розгляду справи, склав адміністративний матеріал. По-друге, необхідно мати підсказочку, ось таку книжечку, де зібрані усі нормативно-правові акти на які я посилаюсь, коли мене зупиняє співробітник поліції, тому що ми знаємо і бачимо, що не всі поліцейські знають законодавство та користуються законами України. І звичне явище, коли вони порушують конституційні наші права. І по-третє, якщо співробітник поліції без причини вас зупинив, вимагає документи, безпідставно порушує ваші права телефонуємо на 102 або на телефони гарячої лінії і лишаємо скаргу на такого співробітника поліції. Приклад скарги буде в описі.